היום הזה אתה הראשון. בעצמך אתה בחרת. היום הזה הניצחון. בעצם זה שלא נשברת. אל תתייאש עכשיו, האמונה אותך שומרת. אל תתייאש עכשיו, גם אם חלפה עברה לה עוד שנה. עולם מוזר, כולו שלך, כשהתקווה בלב ובוערת, יש בדידות, יש כאב, והתקווה איתך נשארת, אל תאבד אותה, שמור עליה. מה יהיה מחר, אין איש יודע. Wow.